maana nilikuwa na usito ndani ya moyo na nikawa ninamlaumu mama, maana wakati mwingi mimi ni mtu wa kutoka nikirudi, communication ikakosekana, mm, amani ikakosekana, so ikawa nifuta nikufute. Lakini nilipotafuta ushauri nje, kumbe kuna washauri wabaya huku nje, hawakunipea ushauri mzuri. Tunapoishi duniani, hautaweza kutarajia tu mambo mazuri pekee, pali huambatana pia na mambo mengi ambayo yanafunja moyo, lakini kwa yote Mungu akiwa mbele, natumai kuna ushindi mkubwa. Hapa kwetu nimejaliwa na watoto uh, sita, wasichana wanne na pia niko na vijana wawili. Ah, changamoto ilitukia kwa sababu ya watoto. Ikiwavyo furaha ya msasi ni kuona ya kwamba watoto wanafaulu katika maisha yao, katika elimu, na pia inatia moyo msasi anapoona ya kwamba watoto wanaendelea vizuri. Lakini pia adui shetani Aa, ah, alikuja akaingia kati kwa upande wa watoto, mchuafi wa watoto. Siku hizi malezi inahitaji kujitoa na kuwa karibu pamoja na watoto, kuwalea, kuwaelekeza na kuwatia moyo. So mtoto wangu wa kwanza alipokuwa anaendelea shule, alipokuwa amefika darasa la saba, aa, ah, kuna changamoto ilitokea. So mtoto akawa pia amepatwa na msiko na ikawa amejifungua. Alipokuwa amejifungua Nilikubaliana na hali maana ah, hakuna mtu yeyote ambaye ningesukuma mtoto ili kwamba aende akae huko maana mimi ndiye msasi na pia nashukuru mke wangu maana kukubali kwamba mtoto ajifungue na kisha arudi shuleni. Ah, haikufanyika vile. Nilipokuwa nimejiandaa. So ilikuwa imepaki ni kama kitu siku moja hivi nilikuwa nimekubali matokeo hayo mtoto akajifungua vizuri. Aa, ah, nikawa nimemwandaa, nikawa nimepima uniform kwamba mtoto arudi shule. Lakini ajabu ni kwamba ilipokuwa tu imefika siku ya Jumapili na mtoto pia akatoweka siku ya Jumapili hiyo. Pambasuko Jumatatu inahitajika aende shule. So ili ni fanya moyo wangu kusituka kiasi, maana nilikuwa nimejiandaa, nimekubaliana na hali, mtoto akatoweka. Alipokuwa ametoweka, nilimtafuta kitu wiki mbili, sikuwa nimempata, na tukawa tunaulizana na mama, so mtoto huyu bado angali mchanga, mtoto ametoweka, tutafanya nini? Aa, ah, tukawa tumeshauriana na pia mama akasema tukubaliane na hali, maana yametokea, sisi tumlee mtoto. Baada ya wiki mbili Nikapata kwamba kumbe mtoto alikuwa ameenda mahali. Nikachukua hatua kwenda kufika mahali mtoto yuko, nikawa nimezungumza pamoja na yeye, lakini ikawa ni vikumu. Mtoto akasema siwezi nikarudi shule. Tukakubaliana na hali, tukawa tunalea mtoto. So ilipokuwa imekuwa hivyo, sikukata tamaa, nikaona afadhali nishughulikie wale wengine ambao wako Mm-hmm. ili nione ya kwamba hatima yao inakuwa sawa. Mm-hmm. So ilipokuwa so nashughulikia wengine hawa, maana huyu alikuwa amefika darasa la saba, wengine huyu ambaye anamfuata naye pia alipokuwa amefika darasa la nane mm-hmm. pia masaibu yakatokea, naye pia akapata msiko akiwa shuleni. Nilipokuwa nimeitwa kufika shule, nilipikwa na putua maana nikawa najiuliza mbona moyo wangu natamani watoto wasome, lakini mbona inakuwa hivyo So hapo nikawa na uchungu wa moyo, tukawa tuna najaribu kutaka kujua huyu mtoto amekosewa na nani. Ajabu ni kwamba nilipokuwa nimefuatilia nikapata huyu mtoto amekosewa na kijana mwenzake, naye pia ni mwanafunzi. So nikawa ninajiuliza, nikataka kujua huyu mwanafunzi ni nani kwao, ni wapi. Na nilipokuwa nimechukua hatua ya kufuatilia kujua, nikapata huyu pia mwanafunzi naye ni yule anasaidiwa na Msamaria mwema. Pia msasi wake hayuko, yuko tu na mama, lakini maisha yake ni ya kusumbuliwa. Ah, nikachukua hatua kutaka kumchukulia hatua Saidi kumfunga. So nilipokuwa nimechukua hiyo hatua, nikamsukuma mbele. Kufika mbele, msasi wake akaja, na mtu afyo katika nchi yetu hii ni Mungu tu atusaidie, maana ina mambo mengi. So nilipokuwa nimechukua hiyo kijana nimeweka ndani, chabu ni kwamba nikaambiwa kesho urudi mapema, na nilipokuwa nimejiandaa sasa kurudi mapema. Kufika huko nikapata huyu kijana hayuko, ameachiliwa. Nikawa na uchungu wa moyo, nikataka kujua huyu kijana yuko wapi. Ah, nikaambiwa kijana huyu ni mwanafunzi na hayuko hapa, so ikawa moyo ninasumbuliwa ndani ya moyo huyu kijana ameachiliwa. Nikachukua tena hatua, nikamfuata, nikamshika, nikamrudisha na wakawa niambia kwamba uh, hapa hatutaweza kushughulikia mambo haya, itabidi usonge mbele. Okay. So katika hali ya kusonga mbele uh, tulipokuwa tunaenda, kumbe mbele pia simu imepikwa mbele, kuna mtu anakuja msasi hivi, iko hivi. So kitambo tufike huko, mambo yetu wameyajua. Okay. Eh, so ninacho kimaanisha uh, ni ile tu Mungu atusaidie, lakini kwa kweli kitu inaitwa rushwa ni kitu mbaya. So nilipokuwa nimefika kule, akaniuliza ni nani, nikachieleza ni fulani. Eh, sema mambo yako, nikachieleza. Ah, nikaona huko mambo hayakuenda hayakuenda katika njia ninayofurahia. So akaniambia huyu kijana ah, ni mwanafunzi anahitajika arudi shule, pia wako ni mwanafunzi, so kama mtakuwa mmekubali, watafungwa wote. So nikawa nauliza sasa itakuwa aje maana wangu amekosewa Kaniuliza pia hata huyu naye ni mwanafunzi mm -hmm. na pia naye anahitajika awe shule. So ikawa inanisumbua akili. Na wakasema mnaweza mkaongea na huyu kijana. So kijana akawa anaomba msamaha, akasema nisamee, mimi sina msasi, ni mama, ninasaidiwa tu na mtu Msamaria. Mm -hmm. Na moyo wa utu, yani nikawa na moyo wa huruma nikaona hata nikifunga huyu bado hakuna vile nitakuwa nimemsaidia. So nikawa nimesema hata huyu wangu akichifungua pia atachifungua na arudi shule, na ikawa hivyo. So wa kwanza nimelea, wa pili pia ndio hiyo. Sikukata tamaa, pia nikachukua huyu wa pili, naye akawa mkarimu, akakubali kwenda shule. Nikaambia mama tuwalee, naye mama akakubali, akawa analea watoto huyo akarudi shule mhm. akasoma form 1, form 2. Mhm. Form 3 pia challenge ikatokea kulingana na hii changa la corona. Mhm. So ikawa tunakaa na watoto tuseme kitu karibu mwaka kuna masomo. So uchuavyo wasasi mtu wa kuondoka na kurudi. Changamoto nyingi, watoto wanakutana na grupu ambazo si sawa, so wanachangia mambo mengi. So wakati mambo haya yalikuwa yanaelekea kupungua, ikawa ni karibu sasa shule zifunguliwe Ilipokuwa tu Disemba mwisho mwisho, Januari inafunguliwa shule, aa, ah, mtoto pia akatoweka, ikawa yuko tena nyumbani. Sasa nikawa najiuliza mbona ikawa hivi tena? Nimekuwa najitolea ili at least watoto wakae sawa uh, ah, mchuafya pengine si watu wote wanaofanikiwa katika hali ya kielimu na msasi uh, kile kitu ambacho unaweza ukafanya ili kumridhisha mtoto ni kumpa elimu so akawa ametoweka nikawa nachiulisa nitafanya nini ili at least hawa watoto wakae maisha ambayo ni mazuri so hiyo kitu ikawa inaniumisa kiakili na pia nikakosa amani So huyu watatu pia ilipokuwa imefunguliwa shule, yeye siku ya Jumatatu alipoenda shuleni, naye pia hiyo Jumatatu alienda hivyo na hakuonekana. Mm-hmm. Aa, ah, kwa kweli iliniumiza moyo e, niliumia ndani ya moyo wangu na nikaona sina matumaini tena, so nikawa nikihangaika, nikaambia mama, sasa hapa tutafanya aje? Mama akasema hakuna venye tutafanya, ikiwa watoto wameamua kwenda njia hiyo, usiseme neno mbaya juu yao. So nikakubali hali na nikaona njia tu ya kipekee ni kuwaombea na kuwatakia mazuri, kutamka neno la baraka ili at least Mungu anionee huruma. So huyu watatu alipokuwa ametoweka, alikaa karibu kitu miezi mitatu bila kujua yuko wapi. Na ajabu kweli, Mungu ni wa ajabu. Siku ambayo nilipata ripoti, na siku hiyo nikapikia mchungaji wangu simu, nikamweleza ya kwamba mtoto wangu amepatikana, nimepata simu kwamba anarudi anarudi shuleni na anahitaji msamaha. Nilikuwa na hukumu wa moyo Nikajiuliza hii muda wote miezi kadhaa mtoto haonekani, na nikachukua hatua kumpikia mchungaji simu, nikamweleza mchungaji, uko karibu? Akasema niko karibu. Mhm. Ah, nina ripoti mhm. nahitaji at least unisaidie. Mhm. So nilipokuwa nimejiandaa hapa kwenda shule, kweli nilimkuta mtoto amefika, yuko kwenye gate na anahitaji Ah, nimwombee transfer aende shule nyingine. So ilikuwa ni wakati mkumu, maana ndio tunakutana mtaa huu wote. Nimemwita mchungaji mtoto anasema anataka ahame shule, na alikuwa ni mtoto ambaye ame kidogo anategemewa shuleni. So katika hali ya kuhojiana akasema, mimi baba, nimekubali nimerudi, lakini sitasoma hapa, nahitaji niende shule nyingine. So nikawa nimuuliza mchungaji, hapa nitafanya aje? Akasema ingia ndani, ongea na principal. Nilipoingia nikaongea na principal na akasema huyu mtoto anahitaji aendelee na masomo mahali hapa. Mtoto anasema mimi sitasoma hapa. Kawa namuuliza shida ni nini, na uchuafyo changamoto ni nyingi na ni kweli kwamba watoto wanapoangalia nyumbani hakuna amani, pengine kwa upande wa wasasi mawasiliano kidogo si mazuri kumbe kuna kitu ina create ndani ya watoto, na nikawa nachiuliza, pengine nimekuwa mkali sana, nasababisha watoto watoweke. So hapo nikawa ninachiuliza mambo mengi, lakini nilirudi chini, principal akanielewa, maana nilikubali kuchieleza kwamba kuna shida mahali na wenda hii ndio imefanya pengine watoto hawa wawe wanatoweka nyumbani. So tukashauriana na principal, akatransfer mtoto akaenda shule nyingine. So na nikawa na ile moyo wa msamaha kuwaombea, maana kuna wakati nilipokuwa nimekutana na ile shirika la Way of Peace, kuna mambo nilijifunza kwayo kwamba ni vizuri wakati mwingine hata kwa watoto uwe na uhusiano mzuri uwe na wakati wa kuongea na wao, unawaita hata pia majina, uwe ukicheza pamoja na wao na upeane nafasi ili at least watoto wawe wanachieleza ni changamoto ipi wanayoipitia. Na uchoaji wa wazazi mara nyingi si rahisi. Hata unaweza ukaishi mwaka mzima pasipo hata na kumsalimia mtoto <laughs> kwa mkono. So mtoto anafili ai, na hapa ikoje, lakini wakati mwingine unapo hata amka unamchulia hali unamsalimu mtoto anafili kweli niko na wasasi so hiyo kitu ikawa imenisaidia mahali nalipokuwa nimekaa nikaona changamoto ambazo tumepita ndani yake na nikaona ni vizuri nikirudi ili nione at least watoto hawa watakuwaje so ninapoongea hivi ah, hawa watoto wawili walirudi mmoja yuko shule mwingine aliona kweli ah, sitaendelea na masomo na nikasema asante kwa Mungu maana wako wasima. So kuna kitu nilikuja nikasoma, uh, mnapokosa amani kwa boma, pengine mawasiliano yasiwe mazuri, uh, upendo usikuweko, pia shetani hupata nafasi na anapoingia katikati, kazi yake ni kuiba, kuua na kuharibu. So kuna changamoto nyingi zilitokea, hata pia kwa upande wa ndoa maana nilikuwa na usito ndani ya moyo na nikawa ninamlaumu mama, maana wakati mwingi mimi ni mtu wa kutoka nikirudi. So wakati watoto wamekuwa wanafanya kusumbua, moyo wangu ukawa msito na nikawa nina ninamsukuma mama, maana wakati mwingi wewe ndio unakaa na watoto, kuna uwezekano wewe ndo unachangia pengine hawa watoto kutokukaa vizuri. So hapo kabisa communication ikakosekana, mm, amani ikakosekana, so ikawa nifuta nikufute, na katika harakati hiyo ilichangia kabisa ndoa yangu kuwa na usito mwingi. E, uchuafyo mtu anapokosa matumaini, unaona hapa hata kama akukaliki so ikachangia sehemu kubwa shetani kupata nafasi ikamfanya mama naye akakosa matumaini wake. Watoto sasa wametoweka, analea wachukuu pengine kama msee hakuna msaada, nimekatisha msaada, maana pengine kupitia watoto ilikuwa inanifanya moyo wangu unafurahi, msaada naleta. So nikakata mawasiliano, nikakata misaada, na ikachangia mama moyo wake sasa kukosa matumaini. Sasa nilipojaribu kuambia mume wangu Hawa watoto wamekuwa challenge kwangu, pia na mimi ninawalea kama mama mzazi, lakini mume wangu naye akaona pengine mama ndiye anakaa na hao watoto karibu, mama ndio chanzo ya hao watoto kusumbua. Tukakuwa na challenge hapo kubwa sana. Pengine mume wangu angeingia kwa nyumba, hakuna kuongea. Pengine ikifika jioni nipike pengine sapa. Akikula amenyamaza, pia ni hivyo tu. Ikifika jioni hakuna mtu kuongea na mwingine. Nikaona hapo kama mama ha, moyo wangu haukuwa na amani. Kama mwanadamu nikasema pengine nitafute ushauri nje, niulizieko Kwangu hakuna amani, nifanye nini? Lakini nilipotafuta ushauri nje, kumbe kuna washauri wabaya huku nje. Hawakunipea ushauri mzuri. Kuna mwenye anaweza kukuambia vumilia na ukae, na kuna mwenye anakuambia usivumilie, wewe amua njia ingine. Shetani ni mtanganyifu. Niliposikia nikasema, sasa mimi hapa hapakaliki. Nikaona heri niamue njia ingine, kwa sababu mume wangu hatuna amani. Heri niamue tu njia ingine ya kuenda nje ya ndoa. Nilipoamua hivyo, yenyewe nilienda nje ya ndoa na nikarudi. Niliporudi mume wangu akaniambia, hapa hapakaliki tena, heri uende kwenyu. Akaita ndugu yangu akakuja, akaniambia huyu sikai na yeye hapa tena, utaenda na yeye. Nikaenda na ndugu yangu, nikakaa nyumbani kwetu miezi mbili. Nilipokaa kwetu miezi mbili, nilitafuta amani lakini sikupata kijaribu kuulizia wazazi wangu wananiambia hiyo ni yako mwenyewe. kijaribu kuulizia mandugu zangu wananiambia hiyo ni yako mwenyewe. Nikijaribu kuulizia mashemeji yangu, ndugu ya mume wangu wananiambia hiyo ni yako shemeji, sisi hiyo hatuwezi tena. Nikaona hii sasa imenifikia, nifanye nini? Nilienda kwetu mwezi wa sita, nikakaa hiyo mwezi wa sita ikaisha, wa saba ikaisha. Nikakuja na baba yangu mpaka hapa ili nikuja niombe mume wangu msamaha. Mume wangu hakukuwa na roho mzuri, akaniambia umekuja, lakini sitakusamehe. Akaniambia rudi nyumbani na baba mpaka siku yenye ndakuita. Nikarudi nyumbani na baba, nikakaa, nikasema hapa haiwezekani, ni mimi mwenyewe nitaenda mpaka kwangu mahali mume wangu ako na niweze kumwomba msamaha. Niliamka nyumbani asubuhi, sikuambia mke wa ndugu yangu, nikakuja mwenyewe mpaka hapa, nikapata mume wangu anakunywa chai. Nilipofika nikamwangalia uso na nikamuuliza, hata na mimi nataka nikunywe chai. Kaniambia karibu, kaambia asante. Kaniambia kama unataka chai ingia nyumba kubwa, chukue kikombe ukunywe chai iko kwa meza. Niliingia kwa nyumba lakini niliingia na uoga kama mwanadamu. Kajiuliza, na leo mume wangu ameniambia karibu uchukue kikombe unywe chai. Amekuwa na roho gani? Nikawa na mwaka hiyo chai lakini mkono ilikuwa inatetemeka. Nikishika chai nikunywe, mkono inatetemeka. Nilikuwa kwa nyumba mwenyewe. Yeye alikuwa ameketi nje na akakuja kwa nyumba. Akakuja kwa nyumba, kaniuliza mama, umekuja? Nikaambia nimekuja. Na akaniuliza umekuja aje? Nikaambia mume wangu nimekuja nimekuja kukuomba msamaha. Na akaniambia unaomba msamaha kwa nini? Nikaambia mimi nilikosa nilienda, nilienda nje ya ndoa lakini nimekuja kukuomba msamaha. Wewe mwenyewe nimekuja kukuomba msamaha. Mume wangu aliniangalia sana. Pia na yeye alikuwa anakunywa chai lakini aliniangalia sana. Kaniambia ukweli umekuja, nikaambia nimekuja kulea watoto yangu. Nimekuja kuomba msamaha. Chenye aliniambia aliniambia nimekusamehe, kaa ulee watoto wako. Nikatokwa na machozi. Ni kwa sababu sio rahisi mwanaume, umetenda kosa kama hilo na urudi uombe msamaha na kuambia nimekusamea, kaa ulee watoto wako. Haikuwa rahisi. Hata na mimi nilikuwa nawaza ndio amenisamehe ameni lakini sijui ndani ya moyo wake na sijui mawazo yake. Ndio amenisamea, pengine saa hii ni mchana na ikifikia usiku sijui yenye itatokea. Na ninakumbuka hili jambo la msamaha lina usito mkubwa, neno tu msamaha lina usito mkubwa, na ninakumbuka mwaka wa 2018 niliweza kupata nafasi kupitia kwa mchungaji wangu, tukapata shirika la Way of Peace na tukawa na mafunzo ambayo kwa kweli yalinitia moyo na yalibariki moyo wangu, maana sana walikuwa wanatilia mkaso kuhusu msamaha. Mjuavyo, katika nchi yetu ya Kenya kuna mambo huwa yanatokea, unapofika katika wakati wa uchaguzi, mambo mengi yanatokea na hili shirika nikaa ama lilipata nafasi ya kucha kuponya mioyo ya watu ambao pengine wameathirika na kupitia kwa mchungaji wangu nilipopata nafasi na mwaliko huo nilihudhuria hayo mafunzo ya way of peace na tulikuwa watu wengi na pia katika harakati hiyo ilifika wakati wa kuomba msamaha pengine kama jamii hii umekosea jamii nyingine. Na ajabu, maana kulikuweko na watu wasomi, watu waseku niliko watu ambao wamestarapika, lakini katika hali hiyo nilijipata mimi nimesimama kwenye pengo kwa, na, kwa niaba ya jamii ya Wabukusu ili kuomba msamaha kwa niaba yao, maana baada ya uchaguzi kuna mambo yanatendeka, watu wanachoma nyumba, wanaua wengine. So nikajipata nimesimama katika nafasi ya kuomba msamaha kwa niaba ya jamii ya Wabukusu. Hiyo kitu imenifunza mambo mengi, ni kama nilitwikwa majukumu ya kuweza kupeba msiko maana haya sasa yamefanyika kwangu na kupitia hayo mafunzo yamenisaidia mimi kuelewa kitu msamaha unapokuwa mtu wa kusamehe unakuwa huru e, unakuwa huru hata unapotembea kweli kabisa unakuwa mwepesi So yalitendeka kwangu na challenge niliyoipata, mke wangu alikuwa wa kwanza kuniomba na kuniambia ukweli, akakiri ukweli wa mambo, na nikaona mimi ni nani ambaye sitakubali kusamehe, maana wanadamu tumetenda dhambi mbele za Mungu, hatukuwa tunahesabiwa haki, lakini Mungu akaangalia ni fema nimtoe Kristo Yesu afe ni kwa sababu ya makosa yetu. So nikawa ninachiulisa mimi ni nani nisisamehe? Jambo hile liliwapata eh, liliwapata haijakuwa mwendo wa eh, kipindi chepesi, imekuwa kipindi kigumu sana, hasa sana kwangu nikiwa mchungaji wao, haijakuwa kipindi eh, chepesi vile mmekuwa mkiwasikiliza, kumekuwa na changamoto ya watoto, kumekuwa na e, yule mtoto, mtoto wa kwanza akapata, akapata ujauzito, mtoto wa pili akapata ujauzito, mtoto wa tatu. So haijakuwa haijakuwa ni jambo jepesi, so kulikuwa, kumekuwa na kidonda kwa hawa wazazi ya kipindi kirefu na ya kushangaza ile ambayo umesikia ni kuhusu habari ya ndoa. ama akatoka katika ndoa na haijakuwa mara ya kwanza. So nilifuatilia nilifuatilia jamii hii sana kwa sababu ya uhusiano yangu na wao. Mtoto wao mtoto wao anafanya nini e, e, class eight shuleni. Mke wangu alikuwa mwalimu wake huyu mtoto, akaniuliza pasa kuna shida gani kwa jamii hii? Kuna nini? Akaniambia mtoto, mtoto amekuwa mrefu sana kwa darasa, lakini sasa amedrop, amedrop. Nikachukua nafasi nikafika hapa. Kufika hapa kweli yakuta mama hayuko, baba ndio yuko so tukaongea na, tukaongea na, na, na baba kwa kipindi kirefu, tutafanya namna gani ili, ili mtoto huyu aweze kuimprove na haikuwa nyepesi baba ku, kunini nini ku, kutoa ru, ru, room ama aweze kurudi, maana ilikuwa ni uchungu. So hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza tikakuja tukazungumzana, lakini bado hatukuafikiana. Baada ya kipindi kingine nikaenda nikarudi tena, hatukuafikiana. Nikaenda nikarudi na rafiki yangu tukazungumzana na yeye sasa ikabidi tu kwamba sasa tu mama aweze, mama, mama aweze kukuja tuzungumzane nao wakiwa wote pamoja, lakini mwisho aa, ah, baba akaniambia kwamba mchungaji, enda nyumbani nitakuarifu. Na ilikuwa tayari tumepitia hii mafundisho ya way of peace, walikuwa wamesoma so walikuwa na hiyo knowledge So nilipokuwa nyumbani akaniambia mchungaji, sasa kuja. Nilipokuja hapa nakuta mama yuko nyumbani, mama amekuja sasa, sasa kuja sababu mama amekuja nyumbani, nikawazungumzia. So baada ya kuwazungumzia, so ninaona wanaendelea na hata mama kukubali kuwa hapa na hata mzee kukubali mama, haijakuwa jambo nyepesi. So imekuwa ni kidonda ambayo inapona siku baada ya nyingine, na nashukuru Mungu anaendelea kipona Ningependa tu kutoa ushauri kwa kwa kwa wazee kwa wazee enyewe hata ah, huyu mshirika wangu ile tendo ambaye alifanya mpaka hii area bado bado iko maswali. Wanauliza ah, na huyu mwanaume ni mwanaume kweli? Anaweza kubali na mwanamke karudi tena? Na ushauri wangu tu ni kwamba jamani hata kama mke wako ame, ametenda, ametenda kama jambo kama hilo, ni mzuri kumkubali tena, ni mzuri kumkubali tena. Biblia inasema kwamba uh, tusimpatie shetani nafasi, maana kupatia nafasi atatawala, atawala sana. So ningependa tukutoa ushauri kwa wazee, jamani, jamani, tendo kama hili linapokuwa ikitokea, mkumbatie mama tena, kumbatia mama tena na nitoe ushauri kwa kunini kwa kina, kwa kina mama kwamba penda ndoa yako, wazee wapende ndoa zao, wamama pia wapende ndoa zao, na msikubali shetani kupatia shetani nafasi, maana akichukua nafasi ataharibu ndoa. Na kwa pia ningependa kutoa ushauri pia kwa, kwa, kwa, kwa, kwa watoto wetu ambao ni wasichana na pia ni vijana wa kiume kwamba jamani uh, ushauri ya wazazi, sikizeni ushauri ya, ya, ya watu wazima, muna, muna, muta, mutaweza enda mbali sana na mtafikia hatima yenu. Kama wewe ni mwanafunzi, soma soma, hapana penda ndoa ya mapema. Kwangu mimi najaribu kuambia wamama wenzangu, kama kuna mumama yoyote anaweza tenda tendo ambaye mimi nilitenda wanaume wote si sawa. Huyu wangu ni neema ya Mungu, ilimshukia na akanisamehe. Mpaka mimi saa hii nikikaa nikiangalia mume wangu, yaani hata sijielewi. Jua nachiuliza kabisa, ni mume mgani anaweza toa msamaha ndani ya roho na kuambie kaa ule watoto yako? Sio rahisi. Imefanya nimpende Mungu, imefanya nipende mume wangu, imefanya nipende watoto wangu. Biblia inasema kwamba sisi sote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, so hakuna mtu yeyote yule kwamba ni, ni, ni, ni, yeye ni perfect. Sisi sote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, so wakati inafika, wakati imefika, imefika sasa, umepungukiwa na utukufu wa Mungu, hapana kimbia, hapana kimbia, rudia Mungu na unapomrudia Mungu, eh, jambo la pili hapana, don't avoid your pastor, don't avoid your pastor, kwa kadri mchungaji wako atakuelekeza. Biblia inaongea kuhusu habari ya mti, inasema mti unapokuwa ukikatwa, Biblia inasema itachipuka te, itachipuka tena. So hata kama mtu amefika mahali ametenda dhambi, hapana, usikubali kunini kuangu, kuanguka nje ya mikono ya Mungu. Katika mikono ya Mungu kuna kurejea tena. So ningeshauri tu mtu kwamba kwamba jamani, hata kama kuna hali kama hiyo imetokea, kuna kukubalika tena katika Mungu. So there is a hope again. Amen. Chawa.